абзал бауырым мынау тарихқа үңілсек э, мынау тарихқа қарайтын болсақ анау ахмет байтұрсынов атамыз ә, мұстафа шоқай атамыз ыбырай алтынсарин атамыз тұрар рысқұлов қаныш сәтбаев абай атамыз мұхтар әуезов атамыз осылай мен сияқты олар да мықты болған олар да жаза жаза айта айта ә, ешкімге жақпаған оларды менің сөзім сияқты ешкім қолдамаған ә, сен айтасың ғой міне сіздің сөзіңізді халық қолдап жатыр деп аллаға шүкір иә тыңдайтын менің халқым бар мен оны білем. біздің халыққа не керек біздің халыққа тәрбие керек біздің халыққа заң керек жоқ біздің халыққа тәрбие керек заң дегенің не заң дегенің тәрбие тәрбие қатал болу керек міне біздің қазақ айтады ғой баланы жастан қатынды бастан дейді алтындарым ау қазағым ау оны баланы тәрбие дейді тәрбиеле баланы бала кезден тәрбиеле жас кезінен тәрбиеле дейді анау алла қосқан қосағыңды басынан бастап келген күннен бастап сыйлай біл оны сүйе біл оны тәрбиелей біл оны жігіттік мінезіңді көрсете біл сен жан жақты бол жігітке жеті өнерде аз дейді э, жігіт жеті өнерлі болу керек жігіт ақылды болу керек міне біздің шоқан, шоқан атамыз қандай ақылды болған біз мына тарихқа үңілсек біздің қазақ күшті болған бірақ біздің қазақты құртатын білімсіздік бірлігі жоқ тірлігі жоқ біздің қазақты құртатын осы міне иә абзал бауырым біз шаршамайық біз осындай дана сөздердің бәрін халқымызға таратайық халқым естісін халқыма айтатындар аз қазақ баяғыда аталарым айтқан екен оян қазақ оян деп міне сол қазағым әлі оянбай келе бізге қандай тәрбие керек егерде алла жазып иә мен президент болатын болсам мен елбасы болатын болсам мен басқарған ел бақыттан бас айналып тәрбиелі де мәдениетті де инабатты да сондай ел болушы едік біз бізде әл фараби бабамның әл фараби атамның бүткіл таблицасы жердің астында бүткіл байлық жердің астында иә абзал сен шаршама сен жазудан шаршама сен айтудан шаршама еш уақытта шаршама біздің қазақ ақылды болу керек біздің қазақ бірлігі бар ел болу керек біздің қазақ тәрбиелі де мәдениетті де болу керек өйткені біз мектептен балаларды тәрбиелеуіміз керек қазақ тілде балабақшада тәрбие қазақша болу керек отан отбасынан басталады дейді отбасында тәрбие болу керек егер де мен өзімнің алла берген ұл қыздарыма тәрбие бере алмасам мен қандай әке болам мен егерде алланың қосқан сүйген жарыма жолдасы бола алмасам менің еркектігім қайда иә қазақ баяғыда бабаларымыз айтқан екен ей қартаюдың да өз жолы бар асқар таудай әке бар ақсақал атаң бар деуші еді сондай ақсақалдар қайда қазір біздің ақсақалдар осындай әңгіме айта ала ма абзал бауырым біз еш уақытта шаршамайық берер сөзіміз болатын болса айтар сөзіміз болатын болса біз халыққа жарияға жар салуымыз керек иә біз шаршамауымыз керек халық халқы мені қолдау керек өйткені біз жекеменшікті меншікті тоқтатуымыз керек мен тағы айтайын мен шаршамаймын айтудан мынау жекеменшік деген қазақстанды құртып бітті тендер деген қазақстанды құртып бітті бірақ жүйеден басқару керек шекараны шегелеу керек газды қытайға сатпау керек газды ең бірінші қазақ еліне жүргізіп беру керек ал енді қазақтан қалатын болса газ оны қытайға сатуға болады міне осындай тірлік жасау керек менің қазағым жақсы амандықта бас қосайық бірлік бар жерде тірлік бар дейді бірлігіміз болсын тірлігіміз болсын сен шаршама сен өз халқыңды бірлікке шақыр тірлікке шақыр жан жақты мынау бізде қазақстанда проблема ол мынау жекеменшік міне назарбаев бізді жылатып кеткен Назарбай бізді бүлдіріп кеткен жекеменшік пен тендердің көзін құрту керек Oh.